देखो जो टपल डेटा टाइप होता है वो इम्यूटेबल टाइप का होता है पाइथन में दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं एक होता है म्यूटेबल ठीक है और दूसरा होता है इम्यूटेबल ठीक है तो ये जो टपल है वो इम्यूटेबल टाइप का है इम्यूटेबल ठीक है हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं टपल की अब टपल की पहचान क्या है कि ये टपल डेटा टाइप है तो टपल डेटा टाइप जब भी लिखा जाएगा तो स्मॉल ब्रैकेट में जैसे मान लीजिए ये लिखा हमने नेम ठीक है और नेम इज इक्वल टू अब इसमें नेम देंगे तो ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो भी लिखेंगे किसमें लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अब ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है आपका कि डबल रेटेड कॉमा में लिखना है कि सिंगल रेटेड कॉमा में दोनों में लिख सकते हैं आप इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है ये कई बार मैं बहुत बता चुका हूँ कि डबल रेटेड कॉमा में भी लिखिए सिंगल रेटेड कॉमा में भी लिखिए जैसे चाहे वैसे लिखिए ठीक है दोनों तरीका सही है अब यहाँ पर मान लीजिए नेम में हमने नाम लिख दिया जैसे मान लीजिए पहले लिख दिया राम फिर लिख दिया श्याम ऐसे करके लिख दिया ठीक है ये देखिए ये हो गया श्याम तो ये दो नाम हो गए ठीक है और यहां पर टपल में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है ये भी याद रखिएगा टपल में duplicates are allowed in tuple but tuple is immutable immutable का मतलब you can not perform any kind of changes once you have created a tuple एक बार आपने टपल बना दिया तो आप उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते ये बात याद रखिएगा ठीक है अब ये तो हो गया राम श्याम सचिन कर देते हैं तो ये तीन हो गया हमारे पास ठीक है अब एक डुप्लीकेट वैल्यू भी लिख लेते हैं क्या डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट करेगा ये वो भी देखना है तो सचिन दो बार लिख लिया हमने तो क्या ये डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट करेगा बिल्कुल प्रिंट कर देगा क्योंकि टपल जो है डुप्लीकेट अलाउ करता है ठीक है सेट डुप्लीकेट नहीं अलाउ करता है लेकिन टपल तो करता है तो यहाँ पे अगर आप नेम को प्रिंट करवाते हैं देखिए नेम यहाँ पे लिखता हूं मैं N A M E name हो गया और नेम को प्रिंट अगर मैं करवाता हूं तो F5 करके चलाऊंगा सेव करूंगा इसको किसी भी नाम से किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं डॉट वाई लगा देते हैं पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है और एंटर कर दीजिए तो देखिए सब प्रिंट कर दे रहा है कर रहा है ना सचिन दो बार प्रिंट कर रहा है यानी डुप्लीकेट्स तो अलाउड है अब कैसे पता ये टपल ही डेटा टाइप है तो इसके लिए आप टाइप नाम का कीवर्ड लिख दीजिए सीधा सीधा यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिखिए T Y P E type ठीक है बस टाइप आपको लिखना है और ये टाइप लिख करके इसको बंद कीजिए और यहाँ पर आकर के इसको भी क्लोज कर दीजिए ठीक है क्लोज करके यहाँ फाइव करिए देखिए कौन सा बता रहा है कौन सा डेटा टाइप बता रहा है टपल बता रहा है ठीक है अब इसमें चेंजेस कर सकते हैं या नहीं ये भी हमें देखना होगा ठीक है तो यहाँ पर चलते हैं आप चेंजेस करते हैं इसमें चेंजेस किया जाए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ये या फिर ये टाइप हटा देता हूँ ठीक है टाइप हटा देता हूँ ये टाइप हटा दिया यहां से ये लीजिए ये हटा दिया ठीक है तो अब इसको हटा दिया मैंने अब मैं क्या चाहता हूं इसमें चेंजेस करना चाहता हूं तो चेंजेस कैसे करेंगे तो यहाँ पे लिखता हूँ name N M name dot append append लिख दिया ठीक है तो ये अपेंड लिखा और इसमें क्या अपेंड करवाना चाहते हैं क्या एक और वैल्यू इसमें डाली जा सकती है अब ये लिस्ट में पहला नाम किसका है राम का है दूसरा नाम किसका है श्याम का है तीसरा नाम किसका है सचिन चौथा नाम सचिन तो लिस्ट में तो डुप्लीकेट डुप्लीकेट अलाउ है लेकिन टपल में भी डुप्लीकेट अलाउ है ठीक है ये ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर एक और नाम मैं दे देता हूँ विराट विराट ठीक है तो यहाँ पे लिखा विराट तो क्या ये अपेंड हो जाएगा नहीं अपेंड होगा देखिए अभी मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये अपेंड नहीं हो सकता है क्योंकि टपल में डुप्लीकेट्स तो अलाउड है लेकिन you can not perform any kind of changes once you have created a tuple तो F5 कीजिए और देखिए ये चल रहा है कि नहीं क्या लिखा हुआ है जरा एरर पढ़िए एट्रीब्यूट एरर आएगा तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि एट्रीब्यूट एरर क्या है तो एट्रीब्यूट एरर तब आता है जबकि कोई ऐसा डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं जिसमें चेंजेस परफॉर्म कर पाना पॉसिबल नहीं है और फिर भी हम चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं तभी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती हैं ठीक है समझ में आई बात